Quero dar as grazas a todos e todos as que a, os que a pesares da situación de pandemia que estamos a vivir e das consecuencias económicas desta nas familias decidiches secundar a folga xeral comarcal. Ten un gran valor dadas as circunstancias. Sabemos que a pandemia veu de perxudicar a sectores non industriais como o comercio e hostelería, que pasades por momentos durísimos empeoran gravemente a situación destas comarcas. Grazas especialmente a todas as persoas que se desplazaron desde os 19 concellos que forman estas comarcas maltratadas pola vosa eh, participación nesta convocatoria. Grazas tamén a solidaridade recibida de outros puntos de Galicia e do resto do Estado por moitas persoas que tamén nos acompañades hoxe. Nos últimos días, e ante as chamadas da prensa que me preguntaban as razóns que levaron as forzas sindicais, Comisións Obreiras, CIGA e UGT a convocar esta folga xeral comarcal, sentíme mal como os profetas das catástrofes cando temos que dicir que de seguir así estas comarcas converteránse nun deserto humano. Poboación decrecendo e envellecendo, a tasa de actividade e ocupación máis baixa de Galicia, concretamente dun 43% frente a cifras doutras seis ciudades que oscilan entre o 53% e o 60%. A afiliación á Seguridade Social non acada xa as 20.000 persoas en Ferrol. Uns niveis de paro e precariedade que afectan especialmente ás mulleres que se revelaron imprescindibles nesta pandemia e que, sin embargo, sofren as peores condicións laborais. Emigración da nosa xuventude máis preparada dunhas comarcas onde non atopan ningunha posibilidade de desenvolver o seu talento, que lle forza a levar a cabo o seu proxecto vital lonxe das súas familias. Isto explica que se nos coñeza como a nova Detroit. As empresas motoras das comarcas do Eume, Ferrol e Ortegal pechan ou están sen actividade, como é o caso de Gamesa, Endesa ou Navantia. Se falamos de infraestructuras, a situación só se explica por un desprezo a estas comarcas. Desvío da A8, que inicialmente chegaba a Ferrol para conectar coa AP9 e finalmente foi trazada de Ribadeo a Villalba, discriminando a toda a comarca de Ortegal e illando illando ya das comunicacións. Respecto ás líneas de transporte ferroviario, corredor atlántico, pensado inicialmente para unir todos os portos importantes de Europa, e que no eixo galego-portugués contemplaba un tramo Ferrolo-Porto, foi finalmente Coruña ao Porto, unha vez máis discriminando a esta comarca que sigue a sufrir unha línea ferra, férrea de principios do século XX. É por isto que chegados hasta aquí temos que berrar basta xa de apartarnos do mapa. Con todos estes condicionantes, como pode estar o ánimo da poboación? O desánimo está en todas as conversas e non podemos caer na apatía, no estado depresivo, na búsqueda de solucións individuais. Esta é unha razón que nos levou a organizar as organizacións sindicais unha unión xuntamos nosas, nosas forzas nunha plataforma que hoxe en día integra aos 20 concellos das comarcas e tamén as organizacións empresariais para facer un chamado urxente ante a situación de decadencia que só unindo todas estas voces pode exixir da Xunta de Galicia e do Goberno do Estado unhas medidas firmes que poñan remedio á morta económica destas comarcas. Pero non só estamos aquí para expoñer esta situación e lallarnos nas feridas. Tamén queremos falar de novas posibilidades que rematen con esta verida. Virar a crise en oportunidade. A comarca de Ortegal, que a día de hoxe só conta con 13.000 habitantes, dos que 50% teñen máis de 65 anos, ten un extraordinario potencial xeolóxico e mineiro, pesqueiro, gandeiro, forestal e turístico que pode canalizarse cara a actividades económicas que o experten do seu abandono. A comarca do Eume que contou durante moitos anos coa central termol, el, unha das centrales termoeléctricas máis importantes do Estado ven de pechar os grupos de carbón como consecuencia do proceso de descarbonización europeo. Entendemos a necesidade de transformación enerxética por razóns ecolóxicas, pero exiximos de xeito inmediato que se asine o Convenio de Transición Enerxética que garanta os postos de traballo non só da central, senón tamén das industrias auxiliares e do transporte que dependían desta. E finalmente, a comarca de Ferrolterra, que ten o dereito de exixir ao Estado que cumpra o que non fixo hai 40 anos, cando a fraudulenta reconversión industrial do naval, A diversificación. Precisamos con urxencia a modernización de Navantia cumprindo co seu programa de digitalización e coa construción dun novo dique coberto que representa a única posibilidade de reducir os costes de produción e deste xeito poder competir no, no mercado global de construción de buques. Pero ademais esta comarca ten ante sí unha oportunidade de converterse nun gran polo de desenvolvemento das enerxías renovables, polo que precisamos tamén con urxencia un marco regulatorio para o desenvolvemento da eólica offshore onde Navantia ten a obriga de participar. Finalmente, reclamamos un estudo integral da ría que permite recuperar o noso potencial marisqueiro, un sector que atravesa unha reducción de capturas sin precedentes. Por que se nos acusa sempre de reclamar axuda estatal? Pois porque foi o Estado o que se interesou por as nosas posibilidades. Primeiro un Estado centralizado que lexiu a nosa ría polas súas condicións naturais para construir e guardar a súa flota militar. Foi o Estado tamén o que decidiu explotar a nosa mina das Pontes co deterioro medioambiental derivado da produción de enerxía eléctrica. Foi o Estado o que fixe unha salvaxe reconversión industrial e, e que nos incluiu na CIUR que prometía modernización tecnolóxica dos sectores viables e a diversificación que nunca chegou. Foi o Estado o que decidiu o trazado das estradas e o que constituiu que o tramo da AP9 da autopista iniciada no 79 conectara Ferrol 26 anos despois, que decidiu o trazado das líneas ferroviarias marxinando estas comarcas. Dende os anos 80 vivimos nun estado descentralizado, con unha xunta de Galicia que ten competencias no desenvolvemento industrial e que asiste impasible ao seu desmantelamento. Por iso, exiximos que sean as administracións autonómica e estatal as que cumpran con súa, a súa obriga e que poñan as solucións precisas para evitar a morte destas comarcas. Porque este non é un problema só industrial, este é un problema económico que afecta a todos os sectores, comercio, hostelería, en definitiva, ao proxecto vital de todas as persoas. Estamos, pois, nun momento decisivo, nunhas comarcas donde cunha soa voz, sindicatos, concellos, empresarios, e todos vos, a ciudadanía en xeral, exiximos das administracións as que elegimos e financiamos con nosos impostos un cambio urxente para desenvolver o potencial económico que temos en Ferrolterra, Eume e Ortegal. Non vai a ser doado, pero diante desta estatua que temos ao lado, temos unha obriga histórica de seguir loitando xuntos e xuntas pola defensa da vida digna das nosas comarcas. Gracias e adiante.